ginagawa mo? <laughs> Butapang yan. Hey! So, may hapon dito na sa tanan guys. So, naade midre ron sa limunan kay maglimon challenge me. So, shoutout nga pala sa mga Luzon, Visayas, ug Mindanao. So, karon uh, maglimon challenge me. Panoorin nyo kami guys. Let's go. Tara, let's go. Tawa guys. Tawa. tawa. Awa. Oh, Awa. Nama niya si Boy Tapang. Kumakain ng limon na. Boy Tapang to. Um, hey. kikaon niya nga kanang ang limon nga way way panit-panit. Yan na siya kaiso guys. Way kamot-kamot. Baba lang pa naagis kan. Limon. Tawa. Hmm. Hasta mga mga mga piyasot nga limon ilia yan kanon hmm. ano tawa hmm. ano siya kaisog grabe kaisog na kaagod oh kana naghan mo na hmm. ngipon niya oh ngipon hmm. awa hmm. awa hmm. hmm. tara Hmm. Tara. Okay kay guys. So karon guys, ako na po yung kuan kaon og limon nga kanang babap. Kaon ako. So tara, let's go. <laughs> Giniagawa mo. <laughs> Kanang kaisog loloy. Uyungas, nahamon kita. Limon na buo, kinakain ko. Kahit walang pretanit. Hmm? Butapang yan. Butapang. <laughs> So, yun lang po guys. Uh, shoutout nga pala sa mga uh, kaibigan ko dyan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Huwag supportahan nyo ang uh, vlog ni GTV. Uh, oh, yun lang po guys maraming salamat sa panonood